hey guys welcome to the my channel आज हम खेलेंगे फ्री फायर कॉस्ट्यूम वो भी मेरे भाई के साथ जो कि आदि नाम पर है और मेरा नाम है एक्स रौड़ी चलो खेलते हैं लेट स्टार्ट है मजाक तो बहुत हो गया भाई थोड़ा गेम का फोकस करना चाहिए First, First blood. blood. उसको लगा था कि वो लड़के वो भी किसी से कम नहीं है उसके बाद जवाब था हमारा इसको बोलते हैं ओपी वाला Expected shot लगा दिया तो मेरे खैर छोड़ो अब फिनिश तो करते हैं गेम ये रहा तगड़ा shot thanks for watching my video आयश ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल